Orange Warsaw Festival 2015. Orange Warsaw Festival is the only such event in Poland. It is truly accessible to all. The organisers have done everything so that the deaf, the blind and the wheelchair users can take part on equal footing with their friends with no disabilities. Anna Kowalik, Mizgalska, Orange Poland. Ważne dla nas jest, żeby Orange Warsaw Festival był wydarzeniem dostępnym dla wszystkich fanów dobrej muzyki. Podjęliśmy wyzwanie i spróbowaliśmy dostosować całą infrastrukturę festiwalową do osób ze szczególnymi potrzebami. Mamy utwardzone ścieżki komunikacyjne, mamy dogodną platformę widokową. E, mamy audiodeskrypcję wybranych koncertów, e, specjalny punkt obsługi. Mamy również dostosowaną stronę festiwalową, stronę internetową. Zaprosiliśmy również do współpracy pracowników Orange Polska jako wolontariuszy, aby służyli pomocą i asystą osobom z niepełnosprawnościami. Izabela Sopalska, Poland Without Barriers Foundation. Podczas szkoleń staraliśmy się pokazać wolontariuszom, jak e, pomagać e, osobom poruszającym się na wózkach, pokonywać przeszkody, w jaki sposób można poprowadzić osobę niewidomą oraz jak się komunikować z osobami niesłyszącymi. Staraliśmy się e, podpowiedzieć rozwiązania dla każdej z tych grup. Thanks to audio description, Orange Warsaw Festival has been fully accessible to the blind for three years. Sceny zamontowane są cztery mm, e, rusztowania metalowe, na których zawieszone są e, rzędy reflektorów. A po lewej i po prawej stronie po jednym telebimie oraz... Boisier Grigiel, Katarinka Foundation. Jesteśmy na Orange Warsaw Festival i zajmujemy się audiodeskrypcją. Opowiadamy wszystkim tak naprawdę, bo nie tylko osobom z funkcją wzroku, choć przede wszystkim to dla nich, jak wygląda koncert, jak wygląda scena, jak odnaleźć się na terenie miasteczka festiwalowego, na czym grają muzycy i jak wyglądają. Oprócz tego dorzucamy od siebie dużo ciekawostek i przede wszystkim ważnych, porządkowych informacji, łącznie nawet z tym, jak po koncercie dotrzeć do domu. All the important information was available at the priority service point, equipped with an audio induction loop for the hearing impaired. There was also a sign language interpreter. Maciej Kasperkowiak, Polish Foundation of Hard of Hearing People. Jest to pierwszy tak duży festiwal muzyczny, podczas którego wykorzystano pętlę indukcyjną. Zainstalowano ją w punkcie obsługi priorytetowej. Poprawia ona znacząco zrozumiałość mowy i ułatwia obsługę osób z niedosłuchem. The accessibility of Orange Warsaw Festival was supervised by Poland Without Barriers Foundation. Live audio description was provided by Katarenka Foundation. Website accessibility, Vigialny Foundation. Audio induction loop, Polish Foundation of Hard of Hearing People. Volunteers, Orange Foundation.